videos y que no se O el gringuito paisa. Puedes hacer dinero Tengo que estar acostumbrado a eso. Como por ejemplo, Jersey Shore gana mucho dinero. Es como ofrecer eh, la oportunidad Literalmente lo que vende es como sexualidad. Sí, pero lo no joder mucho. O mi otra idea, ah, estaba tirado el hueco en el piso. Igual yo no te voy a veo tanto. Yo sé que no lo harían porque Y me dijo, las personas que matan... Los que asesinan, los que asesinan personas, de hecho hacen muchos chistes al respecto. Pero probablemente tienes razón, pero yo no sé como la gente que se suicida, la gente que se suicida siempre está haciendo chistes sobre suicidarse y después se suicida. La verdad que me han interesado porque o solo es algo que no quiero pensar. ¿eh? Merda.